Ananya wayo vence una haya dos hen chunga pelú De la patria murió el padre Y huérfanos dejó a los guanches Tani dosa hai así me yo achimense unahaya dos dosa chunga chingapani Sin Valentina, sin Manrique ni el verdad, sin tres García Cabrera mudó su verbo donde hay verdad. Nanaga guayo, así vence una haya, mi amigo Sahel, nunca pega. Nanaga guayo, así una haya, mi amigo Sahel, chunga pelú. Y sobre sus hombros se alzó libre este solar viven Secundino y Chazagua. Cuando esa calle donde pueda pasear bajo su nombre libertad.